राखे सजाए भित्र आजै भन्छु ल शून्य शून्य भो मन उज्याली बनिदेऊ मेरो मन्द मन्द बोली तिमी आई देऊ मा हेटा हेटै पनि किन अल्झिरहन्छु म सम्हालेको मेरो मुटु सुरी लान्छु र जुन बाटोको खोजी गथे त्यही रहेछु म मेरो हात समय तिमीलाई हिँड्नु आन्सर भना भोमन उज्याली बनी देऊ मेरो भन्दा भन्दा बोली तिमी आई देऊ माया